Klik ez, klik. Klik a klik. Bide honetan saiatuko gara argitzen kompetentzia digitala zertarako den. Eh, kompetentzia digitalak zerbaiterako balio behar du, bestela akabo. Eta gutxien ez eh, hiru gauza ezberdin eh, lortzeko beharko izan ez Jakiteko, zerbait diego jakiteko, pixkate eduki kontzeptualekin lotzen duguna, egiteko, izango ditzateke gauza importante bat, zerbaiterako balio behar du, baina zerbait egin dezagun e, digitalki. Hau da, ez helburua digitala erabiltzea, mm, helburua ez da kompetentzia digitala bera garatzea, baizik eta kompetentzia digitalaren bitartez beste helburu ezitzaile batzuk lortzea, ez Baina eh, oso importantea da ere egizatea, ez da? serva y balio behar du. Eta horren manuelareak lagunduko digu laguntzen de zertarako izan behar garen La idea es que realmente estamos en un tiempo de encrucijada, de cambio. Los educadores de algún modo tenemos eh, un cierto protagonismo, ya que somos los responsables de eh, formar a la ciudadanía de este comienzo del siglo XXI. Gutxienez, hiru arrazoi izango ditugu eh, irakasleok kompetenteak izateko egiralki. Lehenengo eta behin irakasle hona izateko gaur eguneko irakaslea, ezta? El planeta funciona como una unidad global. Profesional bezala ere, onak izan behar gara. jakin behar dugu zein den gure testuingurua eta nola moldatu. Eta nola ez, gure hiritarrak e, izan da, adibide eman behar diegu ere ikaslei beraiek gu bezala hiritar on batzuk izan daitezela. Aktibo, partizipatibo, propositibo, eta ez daitezela gelditu kompetentzia ez izateagatik e, euren e, izakera e, atera. Guazen pixka bat aztertzera elementu hauek. Quien no se adapte a estos nuevos tiempos corre el riesgo de desaparecer. Kompetentzi digitala eh, zer den eta zergatik testu honetan eh, eh, kokatu behar dugun, nik argien diguna Durante un siglo, a lo largo de la escolaridad del, del, del 20, ha sido un modelo educativo, una pedagogía, del transmitir. Alguien tiene el saber, el conocimiento, el contenido eh, que hay que aprender. Berak eh, oso argi esaten zigun, zergatik prestatu behar garan kompetentzia digitalen eta zergatik erabili behar dugun kompetentzia digitalen. Gaur kontua egoteko aldaketa gara Eh, a las personas, a los futuros ciudadanos, para que sean de algún modo competentes en lo que es la cultura líquida. Entonces, esto en pues, definitiva, y es... En definitiva, y frente a la competencia que decía antes de, dominar el saber en la cultura sólida, hoy hablaríamos ser competente en esta cultura líquida, cambiante y en constante transformación. Beste elementu importante bat izango da pedagogikin izbarzuna bezala gaurkotuta egon behar gara eta pedagogia ezberdinetan ongi jantzita. Mm. Ez da kasualidadea duela egun urteko pedagogia, tendentziak, eh, ez dira Twitterreko trending topic bat eta duela egun urtetik ona pedagogo ezberdinek eta izen handiko pedagogoek esan dutena. Manuelek asaltzen eh, digunek. Freire, Freinet. fueron los que nos dijeron, como digo, hace ya casi un siglo, de que eh, la, escuela debe eh, formar a su alumnado a partir de conceptos tan básicos que ahora tienen mucha vigencia y actualidad, como son que el alumno aprenda de su eh, propia experiencia. Ben da zertarako den kompetentzia digital hori, maite goni, bai dudako ikastarroetan eta bai eman dituen eh, zenbait itzalditan, azaldu dugu zintzut dira eh, kompetentzia digitalaren bost e, arloak edo esan ditzakegu bost kompetentzia. Enfine, esaten duna Ipsek kontatzen du nola egin duten nola iritsi dien ondorioietara, ez? Eta esaten du kompetentzia digitalak, hau, bueno, eh, man, Guzmanek egindako infografia bada, Eta kontatzen du, ba, nola iritsi dien eh, Europako mailan azterketa hori eginez, ba, edo zein herritarrok eh, beharko genukela kompetentzia bost alorretan. Eta... Informazioa bilatu, komunikatu, sortu, nortasun digitala segurtasunez ez zaindu, eta mosgarrena arazoei aurre egiteko irizpideak izatea. Proiek dira informazioa, komunikazioa, edukien sorkuntzan, gero segurtasuna eta e, ba, arazoak e, ba, ebaztean edo horretan. Ezin bestean e, irakasle eta ezitzailoi e, zer egin batzuk e, ezta? Em, ikasi behar dugu ere egiten pedagogi gaurkotuetan e, jantzita egon da, em, formakuntza egokia bilatu beharko dugu. Gaur egun, e, nola sarean edo odeian eh, zenbait eh, elementu, ez bakarrik interesgarri, ezinbestekoak e, aurkitzen dugun gure profesionaltasuna garatzeko, eta e, ezitzaile bezala gaukotuta egoteko, konstientea izan behar gara elementu horiek antolatu behar ditugula. Amaia Arroiok oso argi azaltzen digu nia eh, nor bere ikasteko alorra edo ingelesez PLE esaten dena personal learning environment bai zer den, ez da? Eta batez ere nola antolatu dezakegun guk ere geure e, profesionaltasunik onena ateratzeko edo geuk ere geuretik eh, onen emateko irakasle bezala, profesional bezala eta hiritar bezala komunikatzen gara, arazoak konpontzen ditugu, sortu, edukia sortzen dugu, eta identitatea sortu eraiki egiten dugu, ez? Azkenean, ba, zer dugu? Ba, ikasi, ikasi, eta ikasteko eh, estrategia bat, eh, eh, ikasteko ikuspegi bat, ez? Eta hortara, Eta hiritarre eh, aktibo partizipatibo izateak ez du garrantzi gutxi, ez eh, Manuel Areak eh, esango digu, nola denbora hauetan ezinbestekoa dugu garrikotuta egotea. Para formar al ciudadano que sea culto de este siglo XXI. Esta es una pregunta que, insisto, Ez bakarrik gaurkotuta ze tresnera baten den, edo ze etxek du momentu honetan arrakasta gehiago ze markari den saltzen. Ez, ez, ez, ez. Jakin laguna da. Ez, consideran ustedes que eh, una persona culta es aquella que recuerda mucha información y es capaz de repetirla sin equivocarse? Batez ere gure ikasleei, da, guk aurrean ditugun gazte hoiek, hogeta bat garren izaldikoak eh, direlako, preste egon behar gara pedagogia urkotu hoien bidez, ez lehen kultura momento zen e, momentuan e, erantzun jakin batzuk ez zeudelako, baizik eta gure gazteek e, aurki erantzun beharko dizkiete guk oraindik pentsatu ez ditugun... O por el contrario, como estamos apuntando, es saber tomar decisiones eh, adecuadas, innovadoras, para resolver situaciones. Eta ondoren eh, zuek ere, zertarako nahi duzuen kompetentzia digitala garatzea pentsatu, eta gugatik, irakasleon gatik, eta gure ikasleen gatik, zertarako balio dezaken kompetentzia digitala pentsatuko dugu elkarrekin. Eh, nahi baduzue, kompetentziak jastagarekin, e, Twitterren jarri zuen eh, iritziak, Baina importantena da zuen eh, klaustroetan, zuen eh, ikastetxetan horri bueltak eman eta Era erabaki egoki caracterización. Saber crear contenidos en los distintos lenguajes. Otra dimensión muy importante, insisto, vinculada con el documento que nos ofrecía, eh, ofrecíamos anteriormente como marco de referencia europeo, es lo que serían los aspectos vinculados con los valores, la dimensión Finalmente habría una dimensión emocional con la tecnología, que significa, de algún modo, aprender a controlar de algún modo esas emociones bien negativas hacia los demás, en las redes sociales,